Bonjour à tous euh, et bienvenue dans cette euh, vidéo dans laquelle je vais vous présenter euh, une petite amélioration que je viens de, tester sur l'addon Sun Position de Blender. Donc Sun Position, pour ceux qui connaissent pas, c'est un addon qui permet simplement avec une sky texture dans le, dans le monde et puis une seule lampe de régler l'éclairage de sa scène en fonction d'une situation précise géographique. Donc, pour la démonstration, vous choisissez un emplacement sur la map. Voilà, on va prendre la France. Et puis ensuite, vous choisissez un mois, par exemple février, euh, une journée, le, 15, et puis une année 2015. Euh, votre zone UTC que vous pouvez trouver sur internet, vous tapez euh, zone UTC plus le nom de la ville, et en général vous trouvez facilement la zone UTC. Pour la France c'est 1. Euh, Là vous avez l'heure, alors l'heure elle est en décimale et pas en hexadécimale, donc euh, bah, pour 15h30 c'est 15.5. Pardon, 15.5. Si vous êtes en été, il faut cliquer sur Daylight Saving, et si vous êtes en hiver, il faut le décocher. Donc une fois que vous avez réglé ça, vous passez en mode de vue rendu, et donc vous vous apercevez que en changeant l'heure, eh bien on a un changement d'éclairage euh, et d'illumination globale. Donc comme vous pouvez le constater, le ciel s'accorde maintenant avec le soleil. Et donc euh, vous avez quelque chose de déjà bien utilisable. Le problème c'est que si par exemple vous voulez passer euh, en pleine nuit par, exemple, eh bien, vous voyez, on est toujours en coucher de soleil, quoi qu'il arrive. C'est un peu le problème, c'est qu'on n'a pas la, possibilité d'avoir de la nuit. Et donc c'est ce que j'ai essayé de contrecarrer, donc à l'aide de, multiples drivers. Et euh, bah, je vais vous faire une démonstration. On va se mettre à 12 heures, parfait. On va prendre la même journée, 15, 2015, UTC, ta, ta, ta, ta ta ta, et c'est parti. Donc, il est midi. Je me mets à 16h, on a un éclairage de fin d'après-midi. Je me mets à 8h, on est encore en pleine nuit, en début de matinée, et donc vous voyez, on arrive à avoir un éclairage nocturne. J'ai réglé aussi euh, l'intensité euh, de la lumière du soleil, c'est-à-dire qu'en fonction de l'heure que vous mettez la force de la seule lampe n'est pas toujours la même. Et pareil pour le monde, qui n'éclaire pas avec la même intensité en fonction de l'heure à laquelle on se situe. On va de même pour la couleur du soleil. Si on met à 14 heures, eh bien, on a une lumière plutôt blanche. Et si on met 19 heures, 19 heures il fait une vie 17 euh, heures, 17h, on est sur une lumière plutôt orangée. Je vais vous remontrer de l'autre côté ce que ça donnait à 17h. Le nord. Voilà, à 17h. Même jour, même année, même date. Tout pareil. Et à 17h sur les réglages avec les drivers. Donc euh, voilà, je vous ferai euh, certainement un tutoriel pour euh, vous expliquer comment j'ai fait. C'est un peu long à préparer, donc il va falloir que je que je bosse un peu là-dessus. Mais en gros, on a vraiment un éclairage qui qui fonctionne quasiment intelligemment et qui est très pratique pour toutes vos scènes extérieures, mais aussi vos scènes d'intérieur pour les pour l'architecture ça peut être très utile. Donc euh, voilà. Et eh ben écoutez, je vous prépare, j'essaierai de vous préparer ça au plus vite. Dans la description de la vidéo, je vais aussi vous mettre le lien euh, pour euh, cet add-on si jamais vous ne l'avez pas. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter, à laisser un, un petit j'aime si la vidéo vous a plu et à me dire si un tutoriel sur ce sujet-là vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.